食などないよただゆっくりじっくり傷んでいくどうしたって思春なんじゃ天変地ば勝手に花の使い方さえもまだすっきりさっぱり青に咲いた愛したって恋したって血もない消しましたそれでもぐちゃぐちゃ ったら分かったかやれやれ地獄に参っちゃった 構えるなんて言われるが世の中斜めに見た方が世界がはっきりと見えるのさ誰が上だしただ横うだなんて味をしめてさでち上げしたってあげて血とか甘いとかに当てはめて世界のべて知った気になって煮て焼いて食って吐いて捨てる髪がっなれるけどさぐちゃぐちゃ 遠いない天国を想像するたび胸がえぐられるほどに痛いからとうとうあなたの名前を心に刻んじまった下地も涙もごちゃ混ぜて流れてさ美しいだろうぐちゃぐちゃ 掴んで離さしない崩れた愛なんて言わせやす